Limiting the spread of HIV AIDS has been the biggest success story for international cooperation in the past decade. The challenge continues to be immense, and much needed urgent work still remains. Calcutta has had this history of migration, of refugees, and huge number of people coming into the town. Immigrant labor and poverty in the city have boosted the demand for and the offer of sex workers. काम अच्छा ही है लेकिन तुम मैंने बहुत कुछ पैसा जमाओगे अच्छे से खा पियोगे किसी को पास में नहीं जाना होगा तुमको हेन तेन तो हमको समझाया तो हम बोला ठीक है तो उस टाइम में हमको लेके गया वो टीटागढ़ मैंने बैरकपुर एजलाइट एरिया में जब लेके गया तो वो क्या सेक्स वर्कर का बारे में कोई पता नहीं था पेशा क्या है वो भी मालूम नहीं था लेकिन वो पूरा के पूरा हमको समझाया समझाने के बाद बोला हाँ हम वही करेंगे लेकिन घर में नहीं जाएंगे वही करेंगे तो फिर उसी में आया आने के बाद तो देखा बाप रे वो भी कितना खतरनाक जगह है कि गुंडा मस्तान का कितना वायलेंस है Sonagachi is the main red light area of Kolkata The low levels of literacy among sex workers in Sonagachi, combined with low awareness on HIV/AIDS and safe sex, makes them a high risk group for HIV infections. Howrah শিবপুরে সেই পেশাতে আমি ছিলাম পেশায় করিনি কিন্তু সেখানে কাজ করছিলাম ল্যাম্প ফ্যাক্টরি কারখানে কাজ করেছিলাম সেখানে ল্যাম্প ফ্যাক্টরি কারখানে কাজ করার পরে আমাকে ওখান থেকে সবাই বলল যে তোমাকে এই পেশা যদি না করো এখানে রাখতে দেবে না আমি পেশায় যখন আসি তখন আমার বয়স প্রায় কুড়ি কুড়ি বাইশ হলে In Sonagachi, a group of self-aware, primarily women sex workers came together to establish the Darbar Mahila Samanway Samiti and they started working to improve their living conditions. They received funding from a program of the Indian government on the prevention of HIV AIDS. And they started a campaign for the prevention and treatment of HIV and the practice of safe sex. The project which was initiated in 1992, the basic objective was to reduce the transmission of HIV among the sex workers so that infection may not spread from sex workers community to general population. So it was extremely important how we can motivate sex workers to engage into safer sex practices with their clients. हम लोग यहाँ पर जो अविनाश क्लिनिक यहाँ पर हम लोग पी आर काम करता है पहले तो धुरबल नहीं था तो हम लोग का ऊपर बहुत जो जुलूम था हम लोग का ऊपर पड़ा का लड़का जाके हमको रखो पैसा नहीं देगा मार के चला जाएगा नहीं रखेगा तो फिर क्लब का पार्टी का लोग कोई बात नहीं हम लोग का सुनता है जो पड़ा का लड़का झमेला करता है तो हम लोग पार्टी में थाना में जाता है बैठो बैठो भगा देता है क्या है वो जो जो नौकर्मी वो रेड हम्म, लाइट इलाका में होता है छोड़ो बात दो बात दो होगी कोई नहीं मेरे हम लोग का बात कोई नहीं and their ability to uh, enforce condom use by their clients was almost nil or non-existent. दुख जो होता है दुख मतलब दुख तो, तो उसी टाइम में होता है जिस टाइम में कुछ हमको पता ही नहीं है कुछ करने का क्या बोलेगा जानकारी भी नहीं है जैसे हम बोले कि दुर्बर में जब दुर्बर महिला सामान्य नहीं हुआ था तो उस टाइम में सेक्स वर्कर का बहुत सारा दुख था दुख था मतलब किसे हम लोग क्या सोचते कि ठीक है ये पेशा में आ गया हम लोग खराब है हम लोग को समाज यही बोलता है वही बोलता है चलो जो हो रहा है होने दो लेकिन क्यों क्योंकि कोई सेक्स वर्कर को पता नहीं थी कि मेरा हक क्या है because patients when came they are not oriented about this STD and treatment what about we are doing and they are not oriented about condom use so after that we giving them the demonstration and giving them what type of uh, sexual disease happens here and what may be the HIV and what may be the results and after that it took a few years uh, to overcome that situation And now this is a stage when patients are uh, able to know that what is going on and what is the use of condoms. They freely come here to take the condoms and regular they come here for regular medical checkup after three months and whenever there is any STD or any sexual disease problem they having medicines from here. हम लोग का जो काम होता है सेक्स वर्कर औरत लोग के लेके हम लोग बोलने से तुमको क्या फ़ायदा है तो हम उसको उस टाइम हमको हम उसको समझता क्या जो देखो हम लोग यहाँ पर काम करता है हम लोग को यही धंधा यही काम है तो हम लोग बोलता है कि जे तुम्हारा जो जौनों कर्मी जौनों का काम जौनों काम करता है तो ना तो तुम्हारा कोई जौनो रोग होगा कि नहीं होगा ये लोग वही हम बोलने से हम लोग डाक्टर खाना जो है वहाँ जाने से लेके जाएगा तो इस पे कुलम करेगा जो दवाई देता है और वो खून टेस्ट करेगा और तुम कंडोम व्यवहार करो हाँ कंडोम से काम करेगा कोई आदमी बोलेगा जब पैसा ज़्यादा देगा तो वो भी कंडोम बिना कंडोम से काम नहीं करेगा discrimination by almost all the service providers as well as government department and and make them cripple and push them to live at the corner of the society. So, to fight against stigma and discriminations, to establish her identity as a woman, as a worker, just like any other worker in our society, has an immense uh, uh, role in establishing herself and her rights in the society. Also, while addressing this very important issue, the project was able to empower the local sex workers to work for their legal rights. अभी जो हक है अभी जो लड़ाई है एक ग्रुप का लड़ाई है ग्रुप का हक है तो ग्रुप लेके तो हक के लिए जो हम लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही लगता है और इसमें मज़ा है from that point of view, uh, they came up uh, uh as an organizations, as a collective by 1995 and since 1997 onwards, the HIV level remains stable till 2007 and now it is declining. আর ফয়দা এসে হওয়া पहले जो झमेला हुआ आज कोई झमेला होता तो दुर्बल महिला समन्वय कमेटी का नाम करने से झमेला खत्म हो जाए जो हम जैसा समझ नहीं गया दूसरा आदमी समझ जाएगा इसलिए हमको समझने के लिए बहुत अच्छा लगता है जैसा हमारा दुख हुआ उसका दुख ना हो और जिसका दुख हो गया वो दुख मन में ना करे इसलिए उसको समझाने के लिए हम उसका पीछे करता हूँ This model has been replicated in the neighboring country like Bangladesh with, with resounding success among the sex workers both in brothel settings as well as in street settings. Now it has been uh, replicated uh, outside India like in South Africa. The Darbar Mahila Samanway Samiti is an example of when the expression of knowledge and solidarity in one collective voice can help even the most vulnerable and socially exploited person to start recognizing and exercising their rights. And when they do so, there is a sense of more dignity and more security amongst the entire community.